La comarca del Maresme, Barcelona, Catalunya, encaixonada entre el mar i la muntanya, és un territori densament poblat per al qual la mobilitat és un tema molt complicat i fonamental. Gran part d'aquesta mobilitat es fa de forma motoritzada per la Nacional 2 i aquesta carretera suposa un tall entre els pobles i les seves platges, i una pèrdua de qualitat de vida molt important per la ciutadania. En aquest tall hi perdem salut, hi perdem quietud, silenci, i hi perdem espai per la vida, per passejar, per jugar, per caminar, i per les relacions humanes i per l'accés al mar, hi ha un absolut consens al territori entre organitzacions socials i ecologistes, entre partits polítics i amb, i amb el conjunt de la ciutadania en la necessitat de recuperar la façana litoral dels pobles del Maresme. Aquest és un clam que ve de lluny, que ve de molt lluny, que arrosseguem des de fa ja massa temps. Cal convertir l'antiga Nacional 2 en una via cívica, en un passeig per a vianants, ciclistes, i mobilitat urbana que connecti la vida dels pobles del Maresme. Aquest consens forma part de la Declaració del Maresme 2015, impulsada per la plataforma Preservem el Maresme i que té el suport de tots els grups polítics a la comarca i a Catalunya. Per a dur a terme aquesta important millora, l'any 2010, aquells temps en què el govern d'aquí i d'allà encara parlaven i encara es dedicaven a fer política i no només gestos, l'Estat i la Generalitat acordaven el traspàs competencial d'aquell tram de la Nacional 2 a la Generalitat i el traspàs econòmic de 400 milions d'euros. D'aquests 400, se n'han transferit fins al moment només 97,4 milions. Amb aquesta esmena exigim la resta dels recursos compromesos en ferm, Exigim que es reculli aquest traspàs econòmic en els propers pressupostos de l'Estat de 2017. Exigim, bàsicament, que l'Estat transfereixi a Catalunya el que té escrit i firmat. Esperem que ens accepteu l'esmena. Tot i així, companys d'Esquerra, amb això no n'hi haurà prou. Doncs l'única manera de pacificar la Nacional 2 és donar als cotxes una altra sortida, a més de potenciar el transport públic. L'única opció és convertir una carretera que passa per l'interior, que és la C32, en una alternativa real a la Nacional 2, de tal manera que bona part dels desplaçaments es facin per l'interior. Això vol dir que cal eliminar el peatge de la C32. Això hauria de ser, no hauria de ser eh, un problema, doncs aquesta autopista ja ha estat àmpliament amortitzada, fins a 32 vegades per part de l'empresa concessionària Avertis. Aquesta autopista la ciutadania catalana l'ha pagat 32 vegades. Però clar, con el poder hemos topado. Cal dir-li a Avertis, que és la Caixa i companyia, que aquesta concessió no es tornarà a renovar. Mai més. Cal dir-los que no es tornarà a renovar. I per, i per aconseguir això, bon, crec que probablement el que cal és no governar amb, amb Convergència, que és massa amiga de les elites, tenir un govern menys business friendly, més working class, no un govern que sigui ferm davant dels poderosos i tendre amb la gent comuna. Esperem que, que recolliu la nostra esmena el traspàs econòmic de l'Estat a la Generalitat dels, dels diners que són necessaris per pacificar la Nacional 2 i alhora que recollim el nostre clam, l'eliminació del peatge i que sigueu ferms davant del poder econòmic. El Maresme és un territori trinxat que fa massa temps que espera. Estimeu-lo també una mica. Gràcies. Gracias, senadora Freixanet. Por el Grupo Parlamentario Popular.